トですえブライトは地域のお祭りやイベントに参加する傍らチアダンス大会にも出場しています今年も厳しいレッスンに耐え一人一人が力を発揮し夏の大会に参加してきましたこれから踊る曲は夏の大会で踊った曲ですえー、去年よりさらに成長したブライトをお見せすることができますのでどうぞお楽しみください Let's go アゴーブラ Go! Thank you.